Industria politika ambizioso eta proaktibo bat sustatzeko helburuz, industria politika eta enpresa eredua o berritua aurkeztu du EH Bilduk, harreman eta elkarrizketa askoren ondorio dela azaldu du ezkerre eh, soberanistak, atzoko aurkezpen horretan, peio txandian EH Bilduko programa zuzendaria izan zen besteak beste, bere kargu joan zen atzoko aurkezpena, peio txandian egunon. Egunon bai. Bueno, proposamen mardula da aurkeztu duzuena, zergatik orain? Bueno, <clears throat> zergaitik orain galdera horri erantzuten guk hiru arrazoi ikusten ditu golako alako estabaia eh, bat momentu honetan ba indar berriz mai gaineratzeko, ez? Lehena litzateke eh badagola estabaida e, eh, bat eh maila globalean eta Europa arte inguruan eh, politika ekonomikoa gertu dareko norabidea inguruan. ez? Eh 2008ko krisi finantzieroak sortutako egoeran e, austeritate politiken alde egin zen. Ondoren, bueno, ba, horrek bideo bat egin du eta politika horien ondorioak ere e, ikusi ditugu, sufrimentu sozial handi bat sortu politikek, austeritate politikek, baina gainera, ba, hainbat eh, ahots ekonomikok, ez, esaten dutena da, ez dutela balio izan benetan ekonomia dinamizatzen. Ez hori batetik, e, gero, iritsi ginen COVID e, testu ingurura, eta eta horrek e, nahiko argiki du baina garai berezi bate sartu dela konbulsio handiko garai baten e, faktore estrukturala daudela oinarrian krisi energetikoa tarteko, krisi ekologikoa tarteko eta beste, digitalizazio jozio bat eta beraz, eh, ez, digute, ez digutela balio politika horiek, ez? Eta bestelako politika ekonomikoa bat hartu behar dela. Transformazio produktibo handi bat atorrela, eta horrek e, eh, horiek inkompatibila dela nolaita austeritate politikoekin, ez? Hor badago, dema bat bi jarraitu beharreko norabidearen inguruan, eta ez da bai da industria politika hartigunan. Hori izatea lehenko arrazoia. Bigarrena da, Euskal ekonomia inguruan egiten dugun diagnosiak e, adierazten diguna da, ba, ba euskagula ba inbat zantzu kezkara, ez, eramaten gaituztenak. Eta zehazki, ba, piso izustera lagatzen ari gaela, euskal ekonomia terzializatzen ari dela, e, dezerrotze bat gertatzen ari dela, gure un produktiboarena, eta enpresa traktorea galdo ditugula sektore estrategikotan, ez? Eta horrek ondorio nabarmenak dituela ba, gure ekonomia. Eta hiru analizateke, azkenengo foro, azkenengo urteetan izan ditugun eztabaidetan, gai hemen ninguna izan ditugun eztabaidetan, foro instituzioan ezberdinetan, ba, forgatu, komprobatu dugula inertziek izi gaituztela, eta ez dagoela ba, lidergorik, ez dagoela gidaritzarik, ez? eta beraz, e, garaionek eskatzen duela erreakzio bat, eta eta eta horretarako ezinbesteko dela industria politika handinaiago bat eta hau dela momentua ba jauzi bat emateko <laughs> Aipatu duzu egiten duzuen diagnostiko horretan ez kezkaz bizi duzuela batez ere pixu industriala edo galtzen ari delako, galdera zentzu horretan da zein leku eduki behar duen ez? Gure gaur egungo gizarte honetan e, industriak zein, e, zein pixu edo zein toki hartzen duen gaur eta zein toki uste duzuen hartu behar duen? Bai, bueno, gu herrialde industriala izan gara, gara eta nik uste dut badagoela konsensu bat euskal izartean esateko industrial bat izan nahi dugula. Ez? E, industria sortzen du, ba, e, sortzen ditu kalitatezko lan postuak, e, balio sortzen du eta ondorioz ba, ekonomia e, moderno balio lantxia altuko ekonomia baten e, sostengu da e, industria. Galdera zen motako industria behar eta mm. nabarmenki industria eraldatu egin Ez? eta eraldatu egingo da e, guk nahi izan gabe ere. E, badaudelako prozesu batzuk martxan, eta nagusiki ba, iru, ez, esango ditu, dela momentu enten gure errealitate industriala erabat eraldatzea zen prozesuak, bat transizio energetikoa da, bestelako matriz energetiko baterako transizioen godu eta oso demora azkarrean, espiri da nola egingo den transizio hori, baina transizio hori gertatzen ari daia, eta horrek, ba, goiti bera baldintzatuko du gure egun industriara. Bigarna da, digitalizazioa gertatzen e, ari den, eta datozen urteetan, azeleratuko den e, jauzi teknologikoa. Eta irugarna da, demografian gertatzen ari diren e, eh, aldaketa. Ez? Horrek ere, lan merkatua aldatu egin e, lan indarra galtzen ari da, Baina aldi berean, ba, bueno, ba, estabaida batzuk ere badoen mai gainean, ba, lana ere nola banatu behar den, eta, eta ze, ze motako lanazteak eta izan behar ditugun, ez? Beraz, gure e, industria eraldatzera dator, ez? Beraz, kontua da, e, zen horabide eman nahi diogun, eraldaketa prozesu hori, ez? Mm -hmm. Edo, e, nola bait, izango gote dugun gaitasuna, gure muga guztiekin, ze izan ere Euskal Herria herri txikia da, eta espazio ekonomiko eta txikia gara, gure baliabide humano eta monetaria beti izango dira urriak, baina e, dauzkagun indarguneak eta aukera nola baliatuko ditugun, ba nola bide bat emateko, ez? Eta pentsatuko ote dugun, visualizatuko ote dugun, e, norantz eraman nahi dugun Euskal Industria eta ondorioz herri honen garapen sozial eta ekonomikoa, eta hortarako behar diren politikak eta norabideak e, eh, definitzeko ambizioa izango te dugun. Hori da, gure ustez momentu enten jokoan dagoen. Hmm. e, ze motako industria behar dugun e, horretan nabarmena izan zen atzoko e, atzo esken izan duten e, proposamen horretan ez, sektore publikoari ematen dio zuen garrantzia, nabarmen duzen duten ez, eskuartze publikoa ezin bestegoa ikusten duzuela, gabeziak ikusten dituzue gaur egun? Bueno, guke eh, hemen indarrean dauden industria politikekiko kritika egin genuen, ez? Eh, bueno, egin izan dugu azkenen urteetan, ez? Eh, izan ere, ez hauek, bai dauek, ma presente egon dira azken urtean guzeetan, ez? Ma, ba, bertakari ezberdinak egon direlako, egin bat enpresen salmenta, eta enpresan biomatikoena, euskal telena igual da fara ez? Eh, lehenago kutsabanken inguruko ez da ez? Gertatu zen, eta bueno, guzti eri ze, zehar olotu dago, ba, politika ekonomikoarekin, eta, eta ondorioz, ba, alako... Eh, arako adizka zuten entidade finanzieroek, ba, industrian eta e, eta industrian garapena izan barreko tokiaren inguruan, ez? Ba, e, ba, ekuk, hori ikusten duguna da, <clears throat> badagoela, e, beharra nolabait, e, ez da bai dugu gaineratzeko, ez? Eta, e, e, e dauden industria politika direla, ba, gaitasun gutxikoak. Hau da, en, asimilatu dagoela sektore publikoak ez duela nolabait esku hartze indartxo bat izan behar ekonomian, ez? E, nolabait politika, industria politika pasibo bat dela, ez, e, garatzen dela. Eta oinaren egon daiteke auto ideologiko bat, edo egon daiteke lidergo falta bat, ez? Baina e, momentu honetan, eta ez soilik nolabait ezkerreko posizioetatik baizik, eta baita hauts e, estamentu ofizialetatik ere, ba, planteatzen ari da industria politika aktiboen e, behar. Eta beraz, e, sektore publikoak, administrazioak, estatuak, izan behar duela gidaritza e, paper bat. Eta gaitasuna izan behar duela e, norabide bat emateko e, ba, garapen ekonomikoari eta zehazki industriaren transformazioari. Hori ideia hauek oso erdigunean daude. Kontua da hori Euskal Herriko realitatea nola ekartzen den. Ez? Eta ze gaitasun izan dezakegun, ba, gure eskumenak eta gure e, baitasun politikoak ere mugatu direlako eta gure errealitatea ba, dena delako, ez, txikia baina zer gaitasun izan dezakegun erabakitzeko non egon nahi dugun, ze sektoretan egon nahi dugun eta ze sektoretan egon nahi ez dugun, ez? Eta e, eta zer gaitasun izan dezakegun, ba, ba pizkan norabidetzeko, ez, gure garapen industriala. Hortarako ezinbestekoa da asko zazere industria politika e, proaktibago bat, ekintzaileago bat, eta behar ditugu martxan jarri momentu untan martxan ez dauden instrumentuak, sektore publikoaren partetik, balako ba, politika bat eh, egin alizateko. <laughs> Horrok edrez, ba, gaudesei eragin eremu edo ez da, eh, zehaztu dituzue, ez dakiz er nabarmenduko zenuken eragin eremu horietatik? Bueno, eragin eremu horietan, ba, planteatzen ditu eskuertze hildoak, ba, enpresan dien kasutarako, enpresa txikien kasutarako, ikerketa eta garapen edako, enpresak e, errotzeko estrategien inguruan, ere eh, hitz egiten da, eta zehazki, ba, garapen igual, mardula bat egiten da, enpresa ere inguruan, ez. Uste dugu ere, badera momentua enpresa ereduaren inguruko marketa bat egiteko, ez? Eta, bueno, guk konzeptualizazio bat egin du, ez? Eh, euskal enpresa eredu bat egin litzateke inguru ustez. Eta, bai, izan nahi dugu, eskaren la, baina ez lehenak ez bakarra kalako ariketa bat egiten, eta lehenago ere egon diela e, lanak eta badaudela, e, ba, pixka saiatu dienak hortan, ez? Hau da, ze litzateke, enpresa eredu bat e, sozialki responsablea eta herri honi errotua. E, eta guk uste dugu momentua dela e, ez da hori emateko. Le, lehenik eta bain, herri honek izan duela bulkada bat, alako enpresa eredu bat e, sortzeko, ez? E, mugimendu kooperatiboa izan daiteke horren, ba, paradigma garatuena, baina ez soilik, ez? Eh, existitu da, enpresa ereduak, e, nola, ez dagoen ordezkatu da, ez? E, elkarte empresarial handien ba, diskurso horretan, ez? Eta, ba, enpresa txiki ertain, ertaineko da, gure un eh produktibo eta industria bat, hor badago, enpresa familiar bat, eh gertuko enpresa bat, eh kompromiso bat izan duena gizartearekin eta eta herri honen garapenarekin, ez? Baina, impulsori hori edo e, eh, sumatzen da. Ez? Eta taupada hori biziri dago, baina e, nahiko ahuldua iritsi da garai ontar. Ez? Eta bon, ba, nahiko diagnostikatua dago, ba, kapitala sartzen, ari dela fondo inversio funtsak erosten ari dela bertako enpresak eta deserrotze prozesua gertatzen ari dela. Ez? hori bada motibotako bat, alako enpresa bat e, eredu baten inguruan, ba, osnarketa bat egiteko eta ikusteko arako enpresa ere bat nola sustatu egitekin baita ere, ba, izten zuen publikoa ez? Eta bestalde badago interpelazio bat enpresarekiko. Bai, e, gari berezia bizi ditugu eta erronka sozial handia ditugu, ez? Eta e, interpelazio hiek, eta ja estatu zena ja, ba, ezkerreko piskatikus pegi edo ba, posizio ideologikotatik soik, baizik, geroz eta gehiago ba, baita ere estamento ofizialetatik, esaten ari dena da, ez dela aski balio ekonomikoa sortzearekin. E, ezin daitekela adirazde bakarra izan, enpresa baten jardun ona neurtzeko e, eh, rentabilidadea. E, eh, aberastasuna banatu egin behar dela. E, transizio ekologikoarekin konpromiso bat hartu dutela enpresek, baita ere genero berdintasunarekin, eta gure realitatera etorrita, zerraitik ez, baita ere noski, ba, euskaren normalizazioarekin ez. Beraz, hor badago, e, aukera bat, hemen historikoki egon den impulso endogen hori eh, pentsatzeko nola karri gara iberri eta ez? Eta ba, pixka badagoen iritziko ronte hau nahazteko Euskal Herrian izan dugun impulso endogen horrekin ikusteko enpresa zer den edo zer izan baren hori bat jarren dendean ze ekarpen egin bardian herri honi eta gizarte honi eta zein izan baren enpresaren eta instituzio publikoen arteko eh, harremana e, ez? Hainbeste erabiltzen den lankidetza publiko pribatu hori bazertan eh, gauzatua e, den gure herria. -hmm. e, zein eh, baldintza ikusten dituzue batez ere, zein e, azken kontu honi nola baitere bidera garritasuna ikusteko, izan ere, bueno, potoloak dira, e, egin dituzuenak, berbadazuk diozun modu ez, aspaldiko diagnostiko batetik eratorriak, baina edo nola ere, ekarriko duena, ez da, e, ziurrenik ere, ez ez dakit proposamena bera patronalak nola jasoko duen, gainerako agentek nola ikusten duzue? Bueno, eh, nik uste dut e, ba, ez da bai da oso pertinentea dela, ez? Eta ba ez dakik gu patronale nola jasoko duten, baina ez predugu, ba, kirotasun ez jasoko dutela, ez? E, azkenean, bueno, ea txibildu honetako bigarri indar, indar politikoa da, eta eta bueno, bere ordezkaritza herritarrek eh aitortzen diote EH bilduri eta eta zantzari gabe gure esoi eskubia bete barra daukagu edozein eh politikaren no esparrutan e, proposamena lantzeko, ez da baina eta, eta aldera goi maiako ez egiteko berri honen etorkizunan ninguna, eta gu egiteko da, zalantzari gabe, gehiago, ba, aztertzen edo, egon behar dagoen diagono ez? E, eh, Talkampoko kapitala sartzen ari, ari bada, eta bertako egun produktiboa, deserrotzen ari bada. E, Enpresa traktorea gadu, ahitugu sektore estrategikoetan, adibidea sektore teknologikoan. E, noiz eta disrupzio teknologiko baten atarian. E, ekonomiaren terziarizazio prozesu bat gertatzen ari bada. E, eta barretan, ba, ba, uste dugu behartu da gaudela ezta bai dago megaieratzera eta soluzio bidak edo iparrak e, pixka markatzera, ez? Gu karrera ona jaso du ez da bai dagoen inguruan. E, elkarrezketa eta harreman asko izan ditugu e, mundu ekonomikoko jende askoekin, sindikatuekin, e, akademia hueltako personekin, eh, elkarte empresarial ezberdinekin, eta, eta norbanako, enpresa munduko norbanako personekin. Eta kostatatu duguna da, atzo, ezan genuen gauza bat, ez? Eta da, eh, elkarte empresarial handiek eh, ordezkatzen duten diskurso ekonomiko hori, ez dela diskurso empresarial bakarra herri honetan. gehiago zango nuke. Uste dugu labadagoela, gehiengo eun empresarial bat, ez dena ordezkatu sentitzen, adibidez, zedarriak informean planteatzen diren errazeta ekonomikoekin. Bai, eta beraz, oso sanoa eta oso beharrezkoa litzatekeela, baita ere enpresa ba, enpresan inguruko beste ikustegi bat urgaineratzen, ez? Eta baita ere, eh, esparru politikotik. Ba, gu, gure, gure ba, egiten ari garena da, ba, esparru politikotik, pixkat, e, alako enpresa eredu bat e, gure ustez zein e, edo nolako abarko planteatu eta alako enpresa ereduan bat babestu eta sustatzeko zen urri, ze politika planteatu alko liateken instituzio publikoetatik ba, bizkat, e, ba, ari gara, ez? Beraz, dugu oso ariketa ba, normala, zentzuzkoa, demokratikoa dela, eta espero dugu, barrera, eh, alako izatea baita ere, elkarte empresarialen partetik. Hmm. Em, proposamenan ere jaso duzuela lana harremanetarako euskal esparrua edo definitzea, em, bertan langileen estatutua definitzeko aukera izateko besteak beste, edo eta bazken boladan e, behar bada gehiagotan entzuten garin elementuak ere maiganean jarri alizateko, esaterako ba, hogeita orduko lanastea, edo lau eguneko lanastea, em, zenbait elementu hasiak dira mai gainean jartzen horrek behar bada albidetuko du elementu honi dago kionez, e, eh, nola baitere bizkortzea? Ba, urustez, evidentea da, e, lan harremanen Euskal Esparruaren inguruan, e, eh, horba dago, ez da bai da bat, e, ba, geldirik edo, ez, ez duen azkenengo garaietan gehiagi aurrera egin. Batetik, Espainiako lan erreforma egizenean, bueno, Euskal Herritik e, eragile guztiok, baita sindikalak eta politikok, egon ginen Espainiari begira. Ez? Eta saiatu ginen eh, lan erreforma hortan eh, nolabait ba, bermatzen, ez? gure buru jabetza maila bat. Ez? Da, lan, eh, Euskal negoziazio kolektiboko esparrua pixka blindatzen, ez da lortu, ez da horrek eragin zuen, beste, beste eh, erreforma laboral horri ez ez zatea, ba, eragile, euskal eragile politiko guzti eta sindikatu nagusi pilek ere bai, ez? Ondoren adibidez izan dugu, <clears throat> eh, pasagan astean, la arteko gutxiniko soldata inguruko ez da bai, ez? Eta ikusi badagoela eh konsensu bat eh politikoa. eh kasu enten, eh, hiru iru ez? Gure realitate sozioekonomikoa egokituko litzateken lanbide arteko gutxiniko soldata baten inguruan. Ez? Eta hori, Espainia markatu den referentziari kasu eginez, hau da, e, badaz besteko soldataren uneko irurogeia. Bada, ba, hori, hori hemen, e, hori hemen mila eta lagunen gutxiliko soldata bada. Ez, ez dago kompetentziarik egiteko, baina, baina posible da, e, bestelako bide batzutatik, ez? Akordiente profesional baten bidez adibidez. Eta orain berriki, badator, bi orduko, e, lanastean inguruko ez da bai da, gertatzen ari da, eta Espainiatik erain bat hotxek, baina formulatzen, formulatu dute hori, eta, eta badakigu parte testu inguruan egiten ari dela proba pilotuak gaima sektoretan, eta maitzak eta argitatzen ari dira, baina ematen du, e, ez daukagola berazteko gaitasunik hemen, e, eh, kasuntan, ba, lan harremanen inguruko, euskal ez eztabaida bat e, egiteko, ez? E, osagai ezberdin ama gainean daude, baina ari gara gehiegi begira mariera, edo gehiegi begira ba, ba, beste leku batzuetara, baina segurazki momentua da zentratzeko ez hemen. Eta ikusteko, ba, igual ez daukagu, eh, igual ez daukagu, ez, ez daukagu kompetentziarik ari gutxineko eh, lanbiarteko erambiarte eh, gutxineko soldada desartzeko, baina burujabetaren faltan lidergo politikoa erakutsi beharko dugu. Zentratzeko ez ekonomikoak hemen eta ikusteko nola egin dezakegun aurrera gure aukera eta baldintzen araberako eh, ba, ba, esparru bat eraikitzeko hemen, ez? Hmm. zentzu horretan eh, entzun ditugulako behar bada kritikak, e, azken e, orduetan ikusita bizi ditugun garaiak zentzu diren, hauteskunde batzun atarian ere bagaudela, eta ikusita e, proposamena izateaz gain lanerako dokumentu traza ere hartzen diogula aurkeztu duzuen honi, bateren bate pentsa dezakez ez behar bada estela garai honenean etorri, e, zer iruditzen zaizu gara honak ez da egite zeintzu diren, ze e, orain hauteskunde batzu daude, baina abenduan beste batzuk ongo dira, gero datorren urteko ekainean beste batzuk, eta auker ez banago, bineta hori da ustean, Europa hauteskunde izango dira, ez. E, e uste dugu demora gehiagin galdu dugula. E, behin baino gehiagotan esan dugu, azkerun gamar urteetan, herri honetan ez dagoen gaitasunik etorkizuna prestatzeko eta iristen gara momentu ontara, non aldaketa handia datu zen eta oso azkar, ba, etxeko denak egin gabe. Eta hori nabarmena esparru energetikoa, e, elikaduraren esparrua, e, esparru industrialaren ere nabarmena da, e, ez izan gaitasunik. E, muskulo estrategiko hori etorkizuna prestatzeko. Eta herri bezala izan ditzakegun aukera, indarguneak aktibatzeko, baliatzeko, ba, ba hau prestatzeko, ez? e, zerbitzu publikoen kasuan ikusten ari gara, ez? Ez dago medikuri, baina e, bain dela mar urte, <clears throat> ez den perspektiba, prospekzio demografikoak, e, gaitasunik e, aurre ikusteko eskenatoki batzuk, ze, botere publikoak horretarako daude, ez daude e, datorren akudatzeko, baizik eta eskenatokia asortzeko ez? Hortarako lideroa behar da. Bueno, ez denba demora utzi behar dugu pasatzen. Ez gaude beste amarraldi bat galtzeko moduan. Eta beraz, hiru lau urteko demora tarte bat, denbora asko da. Eta ezin gara hiru urteko denbora tarte baten hauteskundeen dinamika zoro baten murgildu alako eztabaida hain pisutxo, hain importantea eta atzeratu ezin daitezkena denboran, baztertuz. Eta hori egitako da. Eh, utxala egiteko momentu bat eta bozka lehiatzeko e, momentu bat, ala badira plataforma bat, herri estabaidak mai gaineratu, kalitatezko estabaidak egin, proposamenak neurtu eta hoien inguruan goi mailako estabaida politikoa planteatzeko euskal gizarteari eta euskal eragilei. Ba guk horrela horretzen ditugu. Hautezkundak eta zentzurtan, bai, hautezkundak badira momentua, eragi politiko bakoitzen, mai gaine jarretitzen, diren herri honentzat eh, planteatzen dituen proposamen nagusiak. Herritari ikus dezaten eta baloratu aldezaten, ba, zeitzu diren batzuk eta bestek herri honi eskaintzen dizkioten horabide, Ba, hortxe beraz, eh, atxibilduk aurkeztu duela dagoeneko, bere industria politika eta enpresa ereduaren inguruko proposamen